Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Arturai, ką šiandien gaminsim? Muzika ir maisto gaminimas turi labai daug sąsajų. Taigi šiandieną darysim popsą tautai, sudedam pamaišom. Pradedam. Pradedam. Patiekalui sudedam pamaišom reikės griliaus dešrelių, svagūno, česnako, špinatai, kiaušiniai, parmezanas, petražolės, su mumis mūsų draugai Saujelė Grūzijos. kalendra, kuminas, paprika, adžika, aitrioji paprika, naudosim pupeles ir avinžirnius, pomidorai savo sultise, druska, pipirai, lengvai parūkysime vyšnios drožlėse. Kol anglis įsikūrė, susipjaustykim dešrelės čia mūsų draugam. Sėsk. Šitie gabaliukai ne tik keturkojam draugam, bet ir dvikojam draugam. Pasivaišykit. Susipjausom svagūną. Svagūną pjaustom pusiau žiedais. O galima greičiau. Anglis pradegė, pilam į laivelius. Keptuvė pašylo. Įpilam šlakelį aliejaus, sudedam griliaus dešreles ir pakepinam. Dešrelės apkepė. Į dešrelių riebalą sudedam svogūną ir jį apkepinam. Kol svogūnas kepa, susmulkinam česnaką. Pamaišom svagūną, kad nesudegtų. Į apkepintą svagūną sudedam avindžinius. Sudedam ir pamaišom pupelių mišinį. Sudėjom, dabar pamaišom. Dedame česnaką. Sudėjom ir pamaišom. Špinatus pasmulkinam. Gražinam atgal kepintas dešrelės sudedam pamaišom. Netgi dabar sakyčiau, pamakalojam. Laivelį į šonus. Gražinam keptuvę. Sudedam pomidorus. Dar vieną indelį, pomidorai savo sultise. Ir pamaišom. Įdedam kalendro, kumino, adžikos, pabarstom druską. Pagal skonį įdedam čili ir pamaišom. Sudedam špinatus. Ir pamaišom. Supjaustom betražoves papuošimui. Atėjo laikas kiaušiniam. Ant kiaušinių druskos. Čia nebemaišom pipirų, šviežiai maltų, dedam pjuvenų, uždarom 15 minučių. Patiekalas, sudedam, pamaišom, padarytas, pažiūrim, kas gavosi. Liko paskutinis štrichas, metražalės ir parmezanas. Viskas, uždarom. Pagaminom įdomų patiekalą, Sudedam, pamaišom. Sudedam, pamakalojam arba pamaišom. Paragaukim? Paragaukim. Sudedam, pamaišom. Improvizacija. Visiška. Tai tikrai labai skanu. Tikrai labai greita, e, labai paprasta. Pabandykit. Prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą. Prenumeruodami nepamirškit paspausti skambučio, kuris primins jums apie naujai išėjusius mūsų video. O dabar visiems skanaus ir iki. Laukiame jūsų mūsų kanale. Iki. Iki kitų susitikimų.